لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك thank you لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا